Or là, Je me trouve au Mexique, vous l'aurez deviné, ça fait un moment que je suis un groupe de receleurs de pièces de musée volées en fait. Il y a une relique viking que j'aimerais leur reprendre, mais là ça fait deux heures qu'ils sont dans le bar d'en face en train de se saouler. Ils doivent rejoindre leur potentiel acheteur ce soir. Et donc passer chercher leur stock. Sauf que voilà, les mecs tiennent bien la bouteille et je commence un peu à m'emmerder. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Vu que je suis au Mexique, comment ne pas vous parler du chupacabras, alias le suceur de chèvre. Ouais, je sais, ça sonne chelou. Au niveau de l'aspect, c'est une sorte de gros reptile de la taille d'un petit ours, entre 90 cm et 1m50 donc. Il a de nombreuses épines dorsales, une peau à grise verte et par endroits une peau semblable à du cuir tanné. Mes sources ne sont pas totalement d'accord sur le début de sa légende. On parle parfois de 1987, 92 ou 95. En 1992, au Porto Rico, des journaux rapportent que des paysans du centre de l'île signalent des massacres de poulets, moutons, vaches, mais surtout de chèvres. Le point commun de toutes ces attaques une seule marque d'incision circulaire de 5 à 15 mm, profonde de 10 à 15 cm. On dit que parfois, il y avait deux incisions au niveau du cou des animaux mais à titre personnel, je pense que c'est plutôt faux. Comme les gens ont vu une créature vampirique, ils ont raccroché les wagons manquants pour faire penser à un vampire type Dracula. Oui, car il faut vous dire que les animaux ont été totalement vidés de leur sang. Que fait la bonne populace lorsqu'elle découvre une chose pareille Une battue, comme dans tous les vieux films de la Hammer. 200 personnes se mobilisent et arpentent la région de bout en bout. Les pauvres font chou blanc. Mais sur deux ans, en 1994 et 1995, la situation s'aggrave et on impute environ 2000 mutilations d'animaux à ce même prédateur. En début 1996, par contre, c'est le massacre qui s'arrête. C'est peut-être dû au froid qui s'abattait à ce moment-là. Une fois que les températures s'adoucissent, le massacre recommence et la créature s'attaque de nouveau aux animaux, mais cette fois-ci aux hommes aussi. Cette année-là, on relève qu'elle est capable de franchir les murs de plus de 3 mètres pour accéder à ses proies. Il est aussi fait mention par certains témoins de son regard qui permettrait d'immobiliser les proies. Et Signor, euh, tomaresmo lo mismo. <laughs> Gracias, muslo de pollo. Qu'est-ce que dicho? L'explication officielle des gouvernements américains, portoricains et mexicains est que les mutilations de bétail ont été certainement faites par des meutes de chiens errants ou par des animaux carnivores importés sur l'île, comme des pumas, jaguars ou singes. L'origine humaine est aussi envisagée. On a supposé que des sectes sataniques puissent en être la cause. Sauf que bon, vu le nombre important d'attaques et leur vaste répartition géographique, c'est pas valable dans tous les cas. On a aussi beaucoup parlé de Chupacabra canin, car d'après les témoignages, il y avait beaucoup de proximité dans la façon de se déplacer à un chien. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est surtout des chiens et des coyotes qui étaient atteints de gales sarcoptiques, et ce qui leur donnait une silhouette malingre et fantomatique. Hormis ces nombreuses attaques, il n'existe aucun véritable indice validant l'existence du chupacabra. Clichés ou vidéos sont considérés comme des canulars probables, les cadavres supposés appartenir au chupacabra se sont révélés après analyse appartenir à des animaux bien connus, des chats, des chiens, des coyotes. Il n'y a jamais eu d'analyse sérieuse sur les mutilations observées et elles sont facilement explicables par des habitudes alimentaires d'animaux prédateurs. Il y a aussi les morsures et les incisions très précises. C'est souvent grandement exagéré, dans le but certainement d'appuyer le côté surnaturel des mutilations. Le problème avec tous ces racontards autour de la bête et de son côté mascotte, c'est que ça noie les vraies informations dans les fausses. Il y a un tas de rumeurs et d'inventions. 2000 attaques, c'est quand même beaucoup. Il y a fort à parier que la majorité n'avait rien à voir. Sauf que les attaques de coyotes et de chiens errants, c'est vieux comme le monde. Alors pourquoi à une époque pas si lointaine, on parle du milieu des années 90 là, pourquoi on inventerait cette créature du jour au lendemain Il y a forcément quelque chose qui a changé la donne. Il est clair qu'on trouvera certainement une explication et moi je vais vous laisser parce qu'en fait, ouais, on dirait que mes clients sortent. Ils ont bien tenu quand même. Hein. Bon. Eh ben, je vous dis à la prochaine et puis euh, voilà.